время продлит. наш земле и сумрачных Кто-то вечно спускается в сад, Как влюблен и нежен и статен. Помоги отвори, поспеши. Thank you. что было закрыто нас. Блик рассвета касается лика, не таинственной речи твоей. И куда ты била так Отвори, поспеши, а away.